Nina swala la msingi sana kuja hapo, na wengine wanaweza kuuliza hivi, maridhiano haya mnayofanya, kipi kilipaswa kuwa kitu cha kwanza kati ya ninyi wanasiasa kwenye kuzunguka kwenye mikutano ya hadhara, au leo tunazungumza mfuko wa simenti kutoka elfu kumi na tisa elfu kumi na nane mpaka shilingi elfu ishirini na moja elfu ishirini na mbili mafuta ya kupikia mfano yanatoka shilingi elfu thelathini elfu ishirini na nane yanakwenda elfu arobaini na tano elfu hamsini Mtu anauliza labda lita tano, mtu anauliza kipi kilipaswa kuwa kitu cha kwanza kwa ninyi wakina God bless Lema kuja kupigania? Ni kukutana na rais na kuhakikishiwa kwamba bana Lema, nafuta kesi zako bana, relax, zunguka nchi, nimefuta kesi. Kipi kilipaswa kuwa cha kwanza kwenu? Ah, uhuru wa kushawishi wananchi kuikataa serikali mm. iliyoko madarakani ndio kitu cha kwanza e, kwa sababu mm. a, ah, watu wengi watasema hmm. sasa nyie mnalalamika tu, hmm. alternative yenu nini? Hmm. Alternative yetu ni kuitoa CCM madarakani mm. na washirika wake wote my alternative. Kwani takwimu zinaonyesha ni kiasi gani watu wanaichukia CCM? Uh, ah, sina takwimu mm. lakini naweza nika... unasema waondoe CCM wakati no, no, kwa, ah, no, no, no, kusema ni kwamba najaribu kusema ni kwamba watu hawa wamefanyiwa mambo ya hovyo na CCM na serikali tuwaondoe. You don't have facts. you don't have nyanda nyanda nyanda, nafikiri ukitaka time ya takwimu sio leo, lakini lakini sema tu ni kwamba mm. hali mm. iko wazi sana mm. umaskini kwa kiwango ulichoongezeka mm gharama za maisha mm. Eh, sasa hivi mimi kwa mfano katika mikutano yangu nachojaribu kufanya mm. ni kuambia hii haihusiani na Mungu mm. hii inahusiana na uzembe wa serikali mm. kuna misali mingi tulitengenezwa huko nyuma mm. za ajabu ajabu za Kiswahili za mm. kutufanya tuone umaskini mm. ni sehemu yetu mm. eh? riziki upangwa na Mungu, ukikosa leo ukapata kesho yewala, mm. aliyeko juu mgoje chini mm Umeelewa? Kuna vimisali vya kishamba shamba vilitengenezwa ambavyo vina, vina, vina spirit ya poverty. Sasa wewe unasema kwamba uh, kipi kilipaswa kuwa cha kwanza? Kinachopaswa kuwa cha kwanza ni sisi kupata nguvu na nafasi ya kuendelea kushawishi watu kwamba maisha mnaoishi haya haya maisha amjatengenezewa na Mungu. Hakuna Mungu amekusudia binadamu ateseke, hayuko huyo Mungu. The Big Agenda ndiyo kamba, kimbilio lenye kushikiliwa na wote.